kwa tumelala tu akanichukua akanipeleka kwa dada wanaouza chai mm. kwenye kimgahawa fulani hivi mm. tukakaa pale tukakunywa chai ndio akawa ananiambia bwana wewe ushafika hapa kwa hiyo ya huku ni ya huku hiyo yana hapa ndio hapa hapa hapa tunaanza kuchanga kupambana na maisha toka kufika njiani mwenzetu mmoja yeye yeah, akashindwa ah, akaambia bwana amka tujitahidi akasema mimi hapa ndio ushafika mwisho hapo ni kwenye mbuga jamaa amechoka kiu njaa na uchovu na vumbi, amechoka, katabisi isiendelee na safari. Bwana kumwambia vile, akajua ah, huyo sasa akishaondoka huyo, hii nzima ataiweka wazi, ataenda kuzungumza hii habari. Kwa hiyo sasa akaanza sababu ya kutaka sasa mimi kuni kunimaliza. Akaongea na wajamaa fulani hivi ambao ndio wajamaa wawili kwenye ile gari, akaambia bwana, kuna mgonjwa hapa huyu mgonjwa muondoke naye, lakini huyu hakishini asifike. thank you Ni siku nyingine nzuri kabisa katika mwendelezo wa habari, mikasa pamoja na matukio. Leo ninakuletea exclusive interview yenye kisa cha kusisimua. Brother tunayezungumza naye siku ya leo, kama sio Mwenyezi Mungu peke yake, pengine tungekuwa hatuzungumzi naye na pengine familia, ndugu, jamaa na marafiki wangekuwa walishamsahau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 Kwa majina unaitwa nani brother? Kwa jina naitwa Agilbert Joseph. Kutoka wapi? Kutoka mkoa wa Tanga, wilaya ya Lushoto. Nimezaliwa mwaka 1975. Naam. Kijiji cha Gare. Mm. Wilaya ya Lushoto. Mm. Nimesoma shule ya msingi Kongei. Mm. Nifikia darasa la saba. Mm. Baada ya hapo sikubahatika kuendelea na masomo. Naam. Nikawa naendelea na kazi za pale nyumba za kilimo. Mm baada ya kuendelea na kilimo, nilikuwa na ndugu yangu mm. yeye yeah, alikuwa pale nyumbani alishakaa kaa naye akaondoka kutafuta maisha. Mmezaliwa wote au ndugu? Ni ndugu rafiki, yani rafiki eh. ni ndugu. Ndio. Baada ya hapo yeye akawa yuko mimi naendelea na kazi yangu ya kilimo pale kijijini. Mm. Yeye akawa yuko Mwanza. Katika matembezi mm. akakutana na dada yangu, tujambo, hatujambo Mm. eh, vipi, mbona umepotea miaka mingi? Akamwambia bwana, kutokana na maisha hivi na hivi. Basi waka nyumbani napoishi, akampeleka mpaka nyumbani kwake Mwanza. Hiyo mm. napoishi nyumbani kwake, nyumbani kwa dada yako au nyumbani kwa huyo kwa huyo ndugu yangu eh. Akampeleka pale mm. Basi akampa na picha, akamwambia bwana, na picha hizi hapa. Akawapelekea wazazi nyumbani, mama amekaa miaka mingi hajaonekana nyumbani kule mm. Nadhani walihisi kwamba labda amefariki mm. lakini alikuwepo Akamuuliza, bwana, ndugu yangu Gilbert yupo? Asema yupo, anaendelea na nini? Ah, bwana, anaendelea na, na mambo ya kilimo. Mm. Sawa. Sasa mimi nataka uende ukaonyeshe wazazi picha kwamba wajue kama mimi nipo, alafu ndugu yangu huyo aje tuendelee na maisha. Mm. Sawa. Dada yako akaagizwa akuite wewe. Aniite eh, mimi. Mm. Kafika nyumbani, kanikuta na shambani siku hiyo, kasalimiana dada, habari za huko, salama salama salama. Basi bwana ndugu yako ameonekana, nakaambia wazazi, bwana ndugu yenu ameonekana. Eh, akaambia bwana, nataka uende. Yule rafiki yako anakutaka wewe eh, uende. Eh, niende kule. Haya, mimi nikafurahi kusikia kusikia kwamba naondoka pale kijijini, achana na mambo ya kilimo. Mm. Kafurahi sana. Unaelekea eh, naelekea Mwanza mjini. Yeah. Kafurahi sana. Basi nauli hapa, yeye yeah, akatangulia akaniacha pale, wewe tafuta muda mm. uende Eh, dada alikuletea mpaka nauli, nauli eh. alishapewa uende mm. basi mimi sipafahamu Mwanza mm. fahamu Mwanza kabisa. Mwisho wa siku sasa mm. nikafunga safari nikaaga nyumbani, amani mimi naenda Mwanza. Tu Akaniuliza unaenda unamfahamu? Nikamwambia ah, ampewa mpaka ramani mm. kwamba akishuka ashuke sehemu fulani fulani sehemu fulani, mimi nitampokea. Ramani hiyo shaka shakabidhiwa eh, shaambiwa kwamba ufike sehemu fulani basi mimi nikatoka pale siku moja, nikaenda stand nikapanda gari. Kipindi hicho hata simu hakuna, mm. simu hakuna, natembea tu. Haya, kufika kule sehemu niolekezwa mm. kaangalia angalia, lakini wakati niko kwenye gari, kuna dada mmoja, wakati napiga naye story mm. kasti moja mm. akaniuliza unaenda wapi? mm. Nikamwambia naenda Mwanza sehemu fulani kwenye machimbo ya madini mm. Nyamu, Nyamu, Nyamungo mm. na machimbo pale ya madini pale hey, eh, unafahamu hiyo eneo? Nikamwambia mimi sifahamu, lakini akamwambia bwana, kule kuna matendo tendo ya ajabu, watu wanafanyia wageni wageni mambo ya ajabu. Hiyo kama unashuka stendi, mtu akikuuliza kuhusu unaenda wapi, usijione kwamba wewe ni mgeni, fanye mwenyeji. Mm. Sawa. Basi mimi nikashuka. Kushuka katika ramani iliyopewa, nikaambiwa kuna kuna barabara ya kwanza ya kwanza pita, ya pili kuna msikiti. Mm. Ushaona msikiti kuna mafundi holding wanachomea holding pale mm. wewe ufike pale waurisie kuhusu ndugu yako mm. basi mimi nikapata hisia ah, kauli dada alishaniambia kwamba siulize ulize watu je nikiuliza watu ikawa tayari wale wahalifu itakuwa na begi langu mm. nikawapita wale mafundo wako pale nikaogopa kwenda pale kuwauliza nikapita pale mm. okay, na mbele kidogo nikamkuta ilikuwa muda kama saa kumi na moja jioni kamkuta mzee mmoja hivi anamalizia kazi, anachetua matofali, anamalizia. Nikaona huyu huyu mzee kidogo ni mwenye busara, wewe nimuulizie huyu, huyu ndo ananyoshia hii habari. Mm. Baba, habari. Salama, shikamoo. Marhaba, mimi naitwa fulani fulani fulani, natokea sehemu fulani, ila nimeelekezwa hapa. Mm. Mimi ni mgeni. Mm. Hakika ni mgeni, ni mdogo, basi siulize watu mm. kutokana na watu, hakuna halifu watu wanafanya mambo ya ajabu kwa wageni kwa ajili ya madini madini machimbo hapa Mm ila na ndugu yangu hapa nasikia kaza kwenye mafundi wa holding, lakini nimeona hapa imeshindwa ku, kwenda pale, akaniambia ah, wewe nenda tu pale pale, ndio sehemu ile ile. Mm. Basi mimi nikaenda pale, nakuta vijana wamekaa pale, vijana wanapiga story. Sasa huyo ile lenge lenge, sio kwamba nimuulize sasa, mm. yeye alikuwa amelala kwenye gari, mm. wanatengeneza magari kwa wanachomea chomea. Nikauliza kijana, baya habari jama na begi lao vipi, salama? Jambo jamaa, mimi bwana, namuulizia mtu fulani. Wewe bwana, miaka mingi ukimuona utamjua? Nikamwambia nitamjua mimi Eh, ah, bwana kula, nikamwambia unajua, kaniletea soda mm. nikanywa pale, kaga tupumzike kidogo, kuna muda futa. taondoka nifunge funge kazi hapa. Huyo bado sio ndugu yako. Eh, huyo ni eh, huyo ndio eh, rafiki yake ambao ndio ile kwamba ukishafika pale mm. yeye ndio atakuleta kwa eh, basi nikaa pale akanitia soda nikanywa. Mm. Tumekaa akafunga ofisi yake nini, Kaambia hebu twende kuna sehemu huyo mtu anapendelea sana kukaa maeneo yale pale twende tukaenda fika jamaa tukamkuta akaambia ukimuona unamkumbuka nikamwambia namkumbuka maana miaka imefika miaka kumi kumuona, ameshatoka nyumbani miaka kumi mm. basi akaambia nenda ile sehemu kuna watu waliokaa pale mm. yeye nikamwacha sehemu aone kwamba je ule mimi nitamkumbuka ule ndugu yangu nitamkumbuka Nifika pale na yeye kaniona, kanikumbuka sura. Ah, bwana baika nyumbani salama fulani. Tukasalimiana kama kawaida na begi langu ndio begi bwana. Sasa Kilichotokea sehemu ambayo mategemeo maisha alikuwa anaishi wakati anakutana na dada yangu mm. yamekuwa tofauti na wakati uliomkuta mm. kivipi? Eh, yaani sehemu aliyompeleka mm. ilikuwa sio sehemu yake anayoishi, alimpeleka kwenye chumba cha rafiki yake mm. yeye akanipeleka sehemu na begi langu nilikuta store mm. ya mkaa ina vijana kama sita mm. wako pale wamelala tena chini kwenye mautani kama tumelala pale ah. huku uliambiwa ni maisha mazuri eh, ni maisha mazuri lakini nikaona tena shafika hapa mm. haina jinsi tena nitafanyaje mm -hmm. akuta vijana kama sita pale wamelala pale akawatambulisha bwana eh, huyu ndugu yangu huyu hapo mtakaa naye tutakaa wote hapa leo, analala pale pale. Maisha haya niliyoambiwa na tulioahidiwa, mbona ni tofauti? Hapo najiuliza kwa hiyo kaona sio mbali, nilishafika hapa, haina jinsi. Basi na mimi nikajiunga pale, nikalala kacha asubuhi, kacha asubuhi hakuwa yeye aliyawahi kuamka mm. na wengine pale wakaamka pale, akawa anatambulisha na ah, ndugu yake fulani katokea fulani vile vile, kwa kaka kwenye mida kama saa nne akaja akakaa sehemu kwa, man, kwa dada wanauza chai yao wakaanza sio yani hapo nyumba hapo tulipokuwa tumelala tu akanichukua akanipeleka kwa dada wanaouza chai mm. kwenye kimgahawa fulani hivi mm. tukakaa pale tukakaa kuna chai ndio akawa na kunihadisha bwana wewe ushafika hapa kwa hiyo ya huku ni ya huku hiyo yana hapa ndio hapa hapa hapa tunaanza kuchanga na maisha mm. ah, eh. ile store wao walikuwa anaenda na gari ya mkaa porini kuchukua mkaa, lakini yeye hachukui mkaa kama ana mtaji wa mkaa anaowapeleka akishanunua magunia yao, sasa ile chenga zile anazikusanya analeta pale anauza baada ya kufika kaambia, bwana, hapa wewe sasa, wewe baki hapa. Anaenda nakusanya analetea pale, mimi nauza haya huku na huku tunakaa hapo tuko, tuko nje ya mgodi sasa, tuko sehemu tu ambao ndo wanakaa pale. Tukakaa hapo, baada hapo wakadai kwamba ah, sasa maisha hapa kidogo nakuwa ni magumu, unaonaje na sisi tukachome mkaa ili tuuze. Kabla baada ya kuniambia hivyo, akaniambia au wewe nenda na hawa jamaa wenye, magari magari lakini kule kuna issue, wakishachukua mkaa wao, wewe unaokota okota zile chenga zile unajenda kwenye kiwaba unaleta hapa tunauza unapata hela ya kula kaona na kweli haya basi ni gari siku moja gari ikaja wakapakia magunia mi ngashiriki pakia magunia mkapo ya, ya matupu pale tukaenda porini mm. porini kule kama ilivyoelekezwa bwana wewe wakishamaliza shughuli zao wewe unaokota na kweli nikatekeleza nikaleta pale mm. bwana naleta kiasi hiki hapa ah. basi tukauza uza pale tukakaa akaniambia niende tena na jamaa porini tena. Sasa tulipofika porini, tuna Land Rover mm. ile gari ikaharibika mm. porini mm -hmm. baada ya kuharibika porini mm. naikumbuka ilikuwa kwenye tarehe ishirini na mbili mwezi wa kumi na mbili karibia na Krismas yeah. mm. wakatuacha sisi, tulikuwa vijana watatu mm. dereva akatuacha porini Kaambiaje, niende mjini nikachukua trekta tuje tuvute hii gari turudishe mjini, Lakini hapa, maana mkiliacha gari hapa hii mbugani kuna Wamasai watakuja kuchoma gari moto. Kwa hiyo bakini hapa, sisi niende mjini tukachukua gari tuje tuvute ile gari turudishe mjini. Wakaa siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, maji yakakata, hatuna maji wala chakula. Eh, basi kaambia jamaa zangu hapa tulipo tuko polini na hii ishu ishakuwa hata usiku ukifika tunatoa gunia tunafunika juu tunaingia kwenye gari iko na bomba ile Land Rover ina bomba tunajificha ndani basi kaambia hapa ishu ishakuwa kubwa tuondokeni mm. lakini kuondoka tunalenga mlima wenyewe tunaenda kulenga unalenga kwamba nilitokea maeneo haya tulenge tu ile mbuga mbuga ile sinakuwa iko nani huwezi kujua ramani unalenga tu mm umeangalia mlima wengine jamani eh, tulenge tu hapa tutokee huko tunakotokea hmm. tukatoka pale watu watatu mm. tukaondoka tukaondoka kufika njiani mwenzetu mmoja sasa yeye akashindwa akata jamani mimi siendelei mm. hapo ni muda kama saa sita tumetoka asubuhi hivyo mpaka hmm. saa sita tunatembea mchana usiku mchana asubuhi kumekucha pale asubuhi ndo tukajishauri kwa tuondoke pale mm. maana hapa halisha kwangu ngumu hiki ni kifo kile tuondokeni mm tukaondoka. Kufika njiani, mwenzetu mmoja yeye yeah, akashindwa, ah, akaambia bwana, amka tujitahidi. Akasema mimi hapa ndio nishafika mwisho, siendelee na safari. Hapo mm. ni kwenye mbuga, tukamwacha sisi tukabaki tuka wawili, mkamwacha mm, akiwa mzima, tukamwacha pale pale amelala njiani kwenye mti. Sasa mbugani hapo tulishaliacha gari sehemu kubwa sana mm. Kitendo cha asubuhi saa mbili mpaka saa sita mm. mnatembea mmetembea muda mwendo mrefu sana, afu ni mbugani mm. Jamaa amechoka, kiu, njaa na uchovu na vumbi, amechoka, katabisi endelee na safari. Ukashindwa kumbeba. Hatuwezi, mwenyewe siwezi kumbeba na hata rafiki yangu ndio kumbeba, sisi tukaondoka tukamwacha kalala pale. Mkamwambiaje? Mliagana vipi? Mimi nilimshauri kambia ndugu yangu, jitahidi. Jamaa akawa hazungumzi, amekaa tukimya lakini ananiangalia tu. Mm. Basi sisi tukamwambia jamaa, sisi tuondoke, tukaondoka. Kila mtu kila mtu anajinusuru maisha yake safari. Mm. Tukatembea tukaona kwa mbali kuna kama kitu moshi Kaambia jamaa, ule ni Moshi kule, kutoka sehemu hiyo labda kuna mabanda ya maboma ya Masai mm. si tu twende tu, tukaenda tukaenda tukaenda, inafika kwenye saa saba namuona mama wa Kimasai anapunda mm. mama yule kutusemesha akashindwa. anaona Unajua Masai kukutana na watu kama sisi porini kidogo wanajisikia tofauti mm. yaani hawana utamaduni wa kukaa na sisi Waswahili tukae tuzungumze hivi basi baba tukamalizisha kuongea, lakini akawa anashindwa. Si ngambia jamaa huyu tumfuatilie mpaka atakapokwenda mm. No, oh, jamaa yangu huyo aliyebaki, matukio watatu mm. kubaki wawili, akamfuatilia mama mpaka tukamkuta boma la Wamasai mm. mama anaingia pale, sisi tukaingia kula pale, wala Masai wakatushangaa, wakajua kwamba ule mama ndio wakatuleta wakawa na mhoji kwa Kimasai, ila sisi hatukujua, ila kwa ishara ya vitendo tunajua kwamba kuna kitu gani na mhoji. kwamba hao mnawapata wapi. Basi mmoja akaja kutuuliza, nyinyi vipi? Tukamhadisia, bwana, kuna moja mbili, kuna hivi na hivi. Kada ah, basi mimi pale nilipo nilikuwa natamani nipate maji, kitu mm. kikubwa maji, na yule alishahisi kwamba hawa watu wana changamoto fulani ya kula, akaletea uji mm. ule uji kwenye kibuyu, ule uji ni kama yani maji, lakini umechachuka, umeweka maziwa nini, mm. akaniwekea kwenye ki Unajua kuna ile mafuta yanaitwa Kimbo. Yes. Washatumika sasa kile kichombo chake kile ni wanakitumia hata kwenye maji. Mm. Eh, eh, eh, lita, moja inadhani. Akaleta pale akamwambia kunywa. Mm. Akanywa. Ni baada ya kunywa kile nikapata usingizi. Akapata usingizi pale. Mm. Kuamka ule mzee mmoja akamwambia yule mama, hawa wasilale hapa, waondoke. Mm hatukusema mm. maana wale Masai Kiswahili wenyewe kuzungumza ni shida sana mm. wako porini kabisa kule mm. lakini huwezi kumwambia tumemwacha mwenzetu, anaweza katuhoji labda tumemuua yaani pale sasa unaficha tu kwamba siseme lolote, yule na mimi nimsulike mm. kwenye tukio. Nishafika sehemu kasema hawa waondoke, hiyo ni saa tisa na sehemu tunayoelekezwa twende ni mbali, lakini mm. najiambia hapa hawalali, muondoke. Mama mama Kimasai katutolea kidumu cha maji, akamwambia shikeni hiki nyendeni. Naelekea wapi? Tukamwambia tunaelekea kuna kiji fulani hivi. gani? Tukitaja kiji fulani kitaja pale. Mm. Akaambia ah, nendeni tu msijali. Bado mtafika. Basi tukatembea tukatembea tukatembea tukatembea mpaka saa kumi na moja mm. jioni. Mm. Akatuambia umeona mlima ule pale? Mkishakunywa mlima pale ule chini ndio mtaona nyumba. Tukatembea tukatembea tukakuta saa kumi na moja tukafika ile sehemu ile tukaona kweli nyumba mm. nyumba ndio zile ah, shafika hata ule ndugu aliyenielekeza ule ndugu yangu kwamba niende kwa yeye yuko kule, asijue kwamba huyu mtu ashaondoka, ni siku ya tatu, afanye taratibu zote anifuatilie, yeye akawa anaendelea na maisha yake pale pale, tukutana jinsi palipo pale. Mm. Kufika pale sisi tulipoelekezwa, ndio mwelekeza ni sehemu ambayo ndo tuliko pale tunafikia pale ambapo tunaishi. Safari ilikuwa ya kurudi ya kurudi tulikotoka, kutokana tushakuwa ndio hivyo pale. Tulifika saa mbili usiku mm. saa mbili usiku tukakuta wenzetu wamelala kwenye magunia yao mm. sisi tunaingia mavumbi, kuchafuka nini, yani basi jamaa niuza vipi? Ngaambia bwana, tulikuwa watatu mm. mwenzetu mm. yeye mwache huko maana jinsi hali iliyokuwa isiyo mtu wa lakini sikumzungumzia kwamba labda amekufa nini. Basi tu hey, mmefika mmefika, tukalala, sikula chakula, maana chakula pale hamna, kwamba niambie ndo kale, maana ile kutegemea labda nije na ile ule mkaa tuule tupate hela, lakini sikumwambia mimi sina hela, yeye hajui, anajua kama sina hela, ila hatukula, nikalala na njaa vile vile mpaka asubuhi. Kacha asubuhi, sijui nianzie wapi asubuhi. Na yeye huwa kukicha, yeye anawahi kuamka asubuhi naenda kwenye kuangalia mambo mengine. mimi nitoke nende sokoni sasa, sokoni sokoni. Sokoni una, unaanza kuangalia labda kuna nyanya ime nini, umuombe mtu bwana, naomba tanyanya nile mm. nipeki nile mantilie na, na, nauza chakula kikibaki baki pale, mtu amaliza kwa siku mtu aliyebakisha eh mm. ili mradi kwa siku hiyo uangalie kwamba itakuwa siku itashindaje mm. Basi tukaa tukaomba pale, wengine nasemalia, mpe chai yanyu, napewa chai kunywa. Jamaa kwenye saa sita yule ndugu ambaye akaja hmm. akabona vipi? saa sita kwa salama za huko sasa. Ehe, nikamhadisia bwana, kuna hivi na hivi, nimemshughulika mpaka hapa. Hmm. Sawa sawa mpaka siku ya kwanza. Kwa hiyo sango sangu beke tu. Hii kazi ya kwenda ku twende tukachome na sisi. Hmm. Wenyewe tuuze. Tukafungasha shoka panga kwenye kisafuria yetu tukaweka tukasonga. Kuna sehemu moja inaitwa songa mbele mm, kufika, mm. eh, kufika pale ile kambi wao wanakaa kwenye maboma ya Wamasai mm. kwa sababu ni kuna sheria iliyoambiwa kwamba watu wasiharibu mazingira. Kwa hiyo Wamasai wakiweka pale nyewe wanawalinda yani mm. mkiuza mnawapa kidogo. Kwa hiyo hata wanaokija ah, sisi tuko kwenye boma la mzee fulani, mnakuwa na wepesi, amfanyiwe chochote, maana wamasai wao wana wazee wanalindana pale. Kufika pale tukaambiwa, bwana, hapa pamejaa, hamna nafasi, pamejaa, ila nendeni, kuna kambi mbele huko, hiyo haina watu wanaokata mkaa, kaombeni hifadhi pale. si tukatembea tukatembea tembea tembea, tukafika pale, tunakuta Wamasai wanajiandaa kuhama kwa ajili ya kutafuta marisho paneli ya isha ishaumbaji hamna. Wanakufika pale kuelezewa kusema tafadhali, ah, mmekuja sio mbaya, tunawaacheni hapa mulinde hili boma mpaka tukaporudi tajua jinsi ya kufanya, lakini atakayeuliza huko porini waambie sisi ni wa vijana wa, mzee, jina lake kidogo limetoka. Mm. Akatuacha pale tukamkuta pale, kuna mama mmoja na mme wake, nao wana issue hiyo ya kuchoma mkaa. Mm. Mama mtu mzima tu na mme wake tukafanya kazi pale, tunachoma mkaa. Lakini sasa tunavyokata miti kama na, natumikishwa hmm. Yani hata gari ikija kununua sipati chochote. Mimi nikasema ngoja mimi nikate wa kwangu hii niuze mpate nauli niondo hmm. niondoke. Hmm. Basi mm -hmm. bwana kumwambia vile, akajua ah, huyo sasa akishaondoka huyo inshu nzima ataiweka wazi. Sasa huyo nimfanyie sababu ili asiondoke yani maisha yake. maisha yake sasa kwamba huyu mtu maisha yake tumeanzia anaishi labda kwenye kwenye banda anafanya shughuli hizi na hizi atajua huyu akishatoka hapa ataenda kule kijijini ambako amezaliwa ataenda kuzungumza hii habari mm. kwa hiyo sasa akaanza sababu ya kutaka sasa mimi kuni kunimaliza mm-hmm. Sawa, tukakaa pale. Baada ya kumwambia nataka nichome mkaa wangu mwenyewe niendelee na maisha mengine nirudi kijijini. Pale nilimwambia nataka ninunue redio. Maana kipindi kile hakuna redio, hakuna nini. Ninunue redio. Baada tusikize nini. Ah, kaona kama vile ngambia nataka niondoke bwana nyumbani. Ah, kaona habari. Sasa akaanza kutafuta sababu kwamba huyu sasa nitaka nimalize naye. Hmm. Akanituma kuna, kuna sehemu kuna mto lakini huo mto wanachota maji kwa mashati, wanachota masai wenyewe mm. Akani yes, anashapata habari kwamba ile sehemu ikoje Akanielekeza pale niende nikachote maji, na sia pale kuna nyoka, wanavyosema wenyewe kwamba kuna nyoka pale, ashachukua mbuzi, shachukua yani, ukiinama pale tu uchote basi wewe ndio maisha shashi hapo hapo unakufa eh, yani nyoka ni amekaa pale yani, yani hata mbuzi akienda pale aki kunywa maji tu yeye anakamata. Sasa watu wanachotaji wana kuna baadhi wanaochota wenyewe wana, kwa masharti yao mm. wanaochota wenyewe kwa masharti yao mm. bwana akanielekeza niende wakati natoka pale ule mama akawa ananiangalia sana mama yule ule tulimkuta pale kwenye ile boma ile tuliingia tukamkuta ule mama tukamkuta kuna, kuna mtu tulimkuta na mume wake nao anachoma mkaa pale mm. akawa ananiangalia sana anashindwa kuniambia usiende huko unakoelekezwa kwa sababu huyu yuko hapa anashindwa kuzungumza vile. Akawa ameniangalia sasa kadi mimi natoka na basikeli mbona mama ananiangalia sana mm. yani kama ni mtu ananiaga kwamba huyo ndio sitamwona tena. Basi nenda nafika karibia na hiyo tukiwa kukutana na Masai mmoja ana punda, akasimamisha na basikeli akamwambia, wewe unakwenda wapi? Mm. Akamwambia rudi, rudi, turudi. Akana rudi akamwambia, basikeli usiipande hiyo, tuiendeshe tu. Mm. Aliyekuelekeza huko uje nani? Nikamwambia aliyenielekeza, ndugu yangu anielekeza nje huko njote maji. Akaambia hapana, hebu turudi mpaka hapo ndugu yako alipo. Mm. Tukarudi mpaka pale, kama mbona mwelekeza akachota maji sehemu fulani, jamaa hakujibu lolote, akasema ah, baada huduma ya maji sio nini, lakini yule mama anajua kwamba pale mtu akienda harudi, lakini alishindwa kuongea pale mm. moja kwa moja kwamba usiende huko kuna tukio fulani, usiende huko, akashindwa. Mm. Ile kitu ikawa anacho moyoni kwake tu kinamsugua sana. Ah, huyu jamaa imekuwaje atumwe kule? Basi Masai akaongeaongea pale akashoga punda yake akaondoka. Wakati huo mimi sikujua kinachoendelea pale kwamba kuna tukio gani kule, kuna nini. Masai yule alijua, alijua kwamba kule tukio la pale tu alijua. anajua tayari kuna mpango umetengenezewa. Mas, Masih hakujua hakujua, lakini alirudi mpaka pale ahakikishe kwamba je, huyu mtu katumwa kweli mm. eneo lile, na aliyemtuma ile sehemu pale anaijua ikoje? mm. Akamhoji yule mama, akamuuliza wewe mama, hapa ulipo hapa kwenye ile bomu una kipindi gani? Akaambia hapa sisi tuna kama miezi miwili. Mm. Haujajua habari za kuhusu kule, mama akadai kwamba ninajua. Mm. akati huo mimi nasikia sasa. Mm. Afu yule aliye ndugu yangu alinituma pale, eh, kuna katoka kidogo. Kile kiaibu aibu tu maana najua kwamba hapa kuna katoka kidogo. Haujajua kama kule kuna nini kule? Akasema najua. Sasa kwa nini usimwambie huyo anakwenda kule? ni mama akashindwa kujibu. Mm. Kutokana kwamba jamaa watasikia baadaye pale inaweza katokea na kutokea hapo kimya. Pale ndo nikapata fahamu. Ah, kumbe kulikuwa kuna kitu kama ile, lakini hamna shida. Nikajisikia unyonge sana pale pale, nikashakuwa na attention kwamba mimi maisha yangu sasa, maisha yako yako hatarini, mradi kwamba mtu amenielekeza sehemu ile, afu kumbe ameshajua kuna tatizo gani. Kwa hiyo hapa maisha hakuna tena hapa, hiyo baki hapa, ni pambane tu, nijue jinsi ya kuji kujitoa pale. Basi tukakaa tukakaa tukakaa sina amani, sina amani, nikaa tu pale. Bwana akawa anajitahidi ku kila njia ni kwamba mtu ananirudisha kwamba ni yani kisaikolojia kwamba mtu kuiba, lakini mimi sina amani, kashajua. Basi tumekaa pale, mimi nikapata homa homa, naumwa naumwa. Kabla sijaumwa, wale wamasia walirudi kwanza kuangalia mazingira ya ile boma leo inaendaje kabla mimi sijapata kuumwa pale, wakarudi wakakuta pale. Hata kabla hawajaondoka, mimi nikapata homa, naumwa wakamtafutia dawa kunywa, vikashindikana, wakadai kwamba huyu aondoke. Mimi wakati nimelala pale, yule mama, kuna muda nilizidiwa. Sasa yule mama ninamsikia ananiombea, yule mama yule ambaye tulimkuta pale, nilisikia ananiombea sana, baba pokea, pokea maumizi wako, maana anachajua mimi kama ndono nakupa, mpokea huyu, lakini namsikia kwa mbali sana. Basi nikaa mpata malaria mm. malaria, maana maji ya kule kwanza alikuwa ni shida. Mm. Tunakunywa maji na punda na ng'ombe mm. e, tunakunywa maji na punda, maji yamekuwa ya kijani, maji unakunywa na nguo na, na, wakati unakunywa maji unaziba una pumzi usisikie harufu, maana yananuka mm-hmm. na punda na ng'ombe na maji mundani ah, Basi kupata homa, homa kwelikweli. Mm. Baada ya kupata homa, tumekaa siku ya kwanza, ikaja gari andova kuchukua mkaa mm. pale pale bwana nadhani alitumia nafasi hiyo, sio kwamba huyu ndio akaongea na wajamaa fulani hivi ambao ndio wajamaa wawili kwenye ile gari mm. akaambia bwana, kuna mgonjwa hapa, huyu mgonjwa muondoke naye, lakini huyu hakishini asifike. Mm. Kifika njiani na namtupa. Ametoa maagizo haya ni nani? Ni Yule ndugu yangu hasa ambao ashantuma kule, imeshindikana Yaani ikashindikana kwa umezo na eh, imeshindikana kule. Sasa imetokea nafasi nyingine, kwa sababu pale chance nyingine ya ku kunizuru imekuwa ni chache. Sasa hii ilitokea hii, akajua hii atafanikiwa. Mm. Basi huyu yuko njiani namtupa mm. usiku, maana ile kutoka pale ni parefu mnamtupa mm. basi tukawa safiri pale, mimi mgonjwa, dereva akaniweka mbele kwenye gari hapa, na shuka langu mimi na nywele ni, maana kwa kule hata huduma ya kunyoa ilikuwa hamna mm. kucha, yani nimekuwa kama kisi kitu gani, yani kaza shuka ile gari tulitembea mm, ndani ya kama siku tatu, maana kwa gari kulikuwa kuna mvua inanasa, ikinasa damara, ambia shuka bwana dereva, na dereva ile issue alishaisikia mm ila yeye ndo ameninusuru mimi. Bwana huyu mwache akae hapa hapa, mwacheni. Ah, mshushe bwana, tufungue gari mshushe. Akataa mwacheni. Tukatembea, tukaenda, tukaenda. Tukafika kijiji fulani hivi. Fika kwenye kijiji. Mm. Gari ikawa imeisha mafuta pale. Mm. Na yule yule dereva pale anafahamika. Mm. Kwenye kijiji akashuka pale. Kushuka akamwambia yule mama pale nyumbani, bwana, kwenye gari kuna jamaa alipewa na ndugu yake huko kutoka. Lakini huyo ndugu yake aliwapa wajamaa maagizo rafiki zangu kwamba mkifika njiani huyu mtu mtupeni mimi eh, wanitupe waniache porini huko hmm. eh, ili ni labda simba wanichukue mm. au nkose huduma nife, mara kuwa naumwa yuko wapi mama? Akatoka kwenye gari, mama akaja kwenye ile gari. Haikufika hapo nyumbani, imeshia barabarani mm. sehemu ya kufika nyumbani pale, gari kuingia moja kwa moja nyumbani, akaja mshushieni nikashushwa pale Anashika mkono akanilazimisha Mama ikafikia hatua anataka kunipiga sasa, hmm. ili nile. Sijisikii kula, sinaumwa na hali yani, nimechoka na hali basi kula kula, yani kulazimisha kwa nguvu. Hmm. Basi nikajitahidi nika, akadai unataka nini, nikapewa supu, akasema supu atakunywa nikatoa supu nikanywa. Basi mafuta akapatikana, dereva akapanga mafuta kwenye gari, kaambia haya, tu urudi kwenye gari. Nikarudishwa kwenye gari kawekwa siti ya mbele pale pale. Lakini hapo sasa ile mbugani kule tushatoka, tunaweza kukuta vijiji vijiji sasa hii sasa vijiji vijiji sasa. Basi tukafika eneo sasa la gari ni mwisho sasa Mwanza pale. Fika pale jamaa akanishusha, akaniambiaje, dereva yule akaniambia akaniambia, hii gari imebeba mkaa na mkaa mali asili huwa hawapendi, wanakamata mkaa. Kwa jinsi unavyo, unavyo ulivyokuwa hali yako mm. tunavyozunguka na wewe kwenye gari hapa itakuwa ni ngumu. Kwa hiyo sisi ngoja tukuache sehemu hapa mm. tuzungushe mkaa mm. alafu tutakurudia mm. e, lakini baada hapo nadhani dereva alihisi kabisa kwamba hapa huyu atapata msaada mm. e, alihisi kwamba atapata msaada hasa wakati mimi niko pale nimekaa pale nimeachwa ile sehemu nimekaa pale mm. watu wakawa wanapita wanashangaa sasa wanashangaa kitu gani hekima na mtu kwenye ubinadamu, yani kama vile msukule, nimeachwa na manywele na yani nimechafuka. Mm. Watu wakawa wanashangaa ah, kitu gani jamani, hiki mtu gani wa ajabu umekaa hapa tu basi wanani wananijaribu kuniongelesha, lakini mimi ku, ku, kuongea nikawa si nawasikiliza nawasikia, lakini kujibu inakuwa siwezi kutokana jinsi hali iliyokuwa nayo. Mm. Basi na eh, yeye ule, kuna ndugu yangu wa kijiji kimoja, mm. kutoka kijiji kimoja, baada ya kuona watu wanashangaa pale kitu, kitu gani kile na yeye akabidi na yeye akashangae mm. aone na mimi kuna nini pale watu wanashangaa nini mm-hmm. kuja pale kuangalia pale ndo ni mimi yule bwana akawa nani nitambua akasema huyu huyu mbona mimi namfahamu mm. baada ya kumfahamu basi watu wote walikuwa wanashangaa pale kila mtu alimgeukia kumwangalia ah unamfahamu wewe ah basi basi mimi baada ya kumuona na mimi yule jamaa kuna ah, basi hapa nakuwa kidogo nimeshapata akamuita mtu bwana nisaidie kumbeba tumbebe, maana kutembea basi saidia kumbeba tumpeleke pale hapo tunafanyia biashara, yeye anauza genge pale nyumbani kwake. Kaniingiza chini ya meza, akamwambia tulia hapa, tulia hapa. Basi akaja mke wake akamwambia, bwana, kuna ndugu yangu alikotwa pale, alikuwa ametupwa pale, yupo hapa. Kamwita rafiki yake akamwambia, njoo tumuogeshe aoge, maana jinsi nilikuwa nimechafuka sana. Mm. Akaniogesha badilishwa nguo, maana nguo kidogo siazi, jamaa alikuwa kidogo, hiyo nguo iko wazi. Akaniuliza, dada yako unamfahamu? Dada yako tunamfahamu. Kambia namfahamu. Dada yangu huyo ambaye alikutana huyo ndugu yangu mwanzo, kabla mimi sijafika kule, yeye yeye anamfahamu, wao, wote tunatoka kijiji kimoja na anaishi mtaa ule, Eh, wote wanaishi kule kule, ashakutana yeye, kwa sababu ni biashara ule, akiendaga sokoni kununua vitu, ashaye kuona naye, wakafahamiana, wakapelekana mpaka nyumbani. Mm. Basi waka wakanipa panado pale nikanywa. Mm. Akadai kwamba kesho mm. nitakupeleka mm. dada yako. Mm. Kacha asubuhi kapewa chai pale nikanywa kidogo. Safari ya kwenda kule ilikuwa pikipiki hamna, ni baskeli Mm. Wakachukua baskeli likachukuliwa tenga lile tenga likafungwa, afu nikabebwa maana uwezo wa kushikilia kwenye baskeli siwezi kutokana na hali niliyokuwa nayo mm. nikaingizwa kwenye tenga lile la nyanya lile ambalo lishatolewa nyanya, libaki tenga tupu sasa mm. nikafungwa kwenye baskeli, kwenye kiti cha baskeli nikafungwa, alafu nikabebwa nikaingizwa mle kwenye tenga, kajikunja vizuri nikaingizwa kwenye tenga mle, maana uwezekano wa kurudi hivi siwezi, maana tayari niko kwenye sehemu kwenye tenga sasa mm Kapelekwa kaenda fika kwa dada yangu. Dada yangu hakujua kama kitu gani kinaletwa, hakujua kama kitu gani kinaletwa. Kafika pale ku, kuangalia, ndio ananiona ananikuta mimi na hali ambao akajua labda alishafariki shakufa. Akauliza, akamuuliza huyu mnaletea matatizo gani? Huyu mmemwokota wapi? Jamaa akabeba, tumpokee kwanza, mpokee kwanza. Dadangu akaanza kilio. Maana kashajua tele hapa nilishaletewa sijui Akaanza kilio majirani wakaanza kutoka pale. Kuna nini? Kuna nini? Akamwambia jamani, nilitoa unamtambua ndugu yangu huyu. Namtambua ndugu yangu na hali yambo kidogo sio nzuri. Basi mimi nikashushwa pale, kana mshusheni. Na kilio analia na majirani wengine wasaidiana, nikashushwa kingiro ndani. Kamuingiza mtu ndani, kingiro ndani. Sasa wakumhoji ni yule aliyenileta. Kila dae kama wakati wanamhoji huyu umempata wapi, hali hii yuko hivi, ni mtu ambaye anaenda yani si, hali kama hii umempata wapi? Yeye jamaa akasema, mimi kwa kweli huyu mtu nimemkuta sehemu, kawekwa sehemu, ila akipata ufahamu ya kuzungumza vizuri, atazungumza alikotokea mpaka sehemu aliyofikia pale. Mm. E, basi tutafanyaje sasa? Dadangu akawa ni kilio na majirani pale, akamwambia ah, usilie msaidie tu, mradi kashafika hapa, ndugu yako mdogo wako msaidie, tuangalie itafikia wapi. Basi baada ya kuona vipi, akabidi amtume. Kuna mwanaye akamtuma akamwambia, nenda kamwite dada yako, kamwite, kuna jirani yake mwingine ambaye ni kijicho kijiji kimoja huko, kamwite aje hapa. Akaenda pale akamwita, dada, mama anakuita nyumbani, nenda kuja pale hapa. Amekaa mimi wakati huo sasa nimelazwa, nimefunikwa nashuka, lakini nasikia kidogo wanavyoongea kidogo, nafahamu kusikia. Ndio akamwambia mimi nimeletewa, yani hapa nyumbani, sijui nifanyeje yani maana hii hali aliyokuja nayo huyu Libet ni hali yani, huyu hapo funua muone, sijui kama ni mzima au la amefariki, funua muone. Yule kufunua ile ah, naye akawa anashangaa kushangaa, haya ametokea wapi huyu? Sasa bwana, huyu mtu kaletwa hapa tena, kaletwa kwenye tenga na hali yake hatujui kama unavyoona hapa, tunafanyaje? Basi kamwambia wale usio na wasiwasi, kama ni mtu wa kupona napona, fanya tu msaada apate huduma la dawa apate, angalie jinsi ya kwenda. Sasa ule jamaa aliyenileta bado hajaondoka pale nyumbani, amekaa tu alipoulizwa sana majirani wengine pale pale, wajirani, bwana, huyu mtu vipi, mpata wapi hivi? Akasema bado mtu kaletwa, lakini inavyosemekana gari uliyomleta pale ni gari inasambaza mkaa, na ndio inamkaa ile ile gari, mimi naifahamu na ijue ile gari. Sasa kama ni hivyo, sisi tutachukua taratibu za kumkamata mmoja wapo ile gari, kama ni dereva au wale wa gari, watuambie huyu wamempata wapi na wamemtoa wapi kwenye hali hii. Ila mimi ngoja niende huko huko huko, funta fanye zoezi ya kumtafuta. Basi enda akambia haya. Kesho yake yule jamaa akafanikiwa, akamkamata dereva tena, akampeleka mpaka polisi. Mm.